天。

か旅でそかとか旅でとかでさ旅でそかとか旅でそかとか旅でとかでさ